как ты его попросишь. Ну, я не люблю повторять несколько раз одно и то же, когда знаю, что я могу это всего лишь один раз сказать. Ну ладно. <laughs> Так уж, ладно. Тебе, наверное, нужно будет переодеться и все такое.